That's all we get. Fuck you and your comments. We're winning the IWGP tag titles. That's all I need to say. Like I've said before, the only thing that's separating KES from those tag team championships is time. Evil and Sonata, your time is coming up. KES, we're gonna take you to the 39th level of communications. You won't know what day it is or what year it is. I'm not just gonna wrestle with you. I'm not just gonna play with you. I'm gonna hurt you. おい内臓よそんなに俺の首が欲しいのかそうお前はいらないいらない僕はそんなものいらないと言いながらそんなに欲しいんだろ俺の首とこれがいいだろう王様の前に 出てくることを許そうおい泣いては俺の目の前に出てこいぶっ潰してやるそれからよ内藤哲也まあそれを支持するファンのアホども <laughs> 何がトランキーロだよお前らよく聞いてみろ あいつの言ってること共感できるなんでだよなんでか教えてやるよ俺は全部知ってるなんでかわかるかなんでかわかるかなぜ客の支持を集めるか知ってるかそれはなあいつが言うのは全部後出しじゃんけんだから後付けだからそう巧妙な手口を使う詐欺師嘘つきの占い師 霊能力なんか持ってない霊能力者そいつらが使う方法と全く同じだそう全部後から後から人が出した答えに自分を乗せてるだけだだからあたかも最初から分かってたかのように聞こえるんだそうそれにお前ら全員が騙されてるだけだあいつの詐欺師の手口に乗ってるだけだだからあいつらのなあ ロス・インゴ・ベルナ・プレスあいつらのファンガキが多いだろなんでか騙しやすいからおい王の目はごまかせねえぞたかだかなあやっと下の毛が生えてきたぐらいだろおいクソガキおいこちとらよ 随分と長いことこの荒波の中で生きててめえの息のに止めるのはたくさんたくさんいっぱいやり方あるぞ。先に宣言しといてやるお前の足に巻いてるテーピング何の意味もなさねえぞ 俺は知ってるお前のその長いリングシューズの中に入ってるテーピングを俺は知ってる全てぶち壊してやるさあ俺の前に出てこいそして俺の前で土下座しろひれ伏せ内藤哲也俺の前に出てこい俺は リング上でプロレス界の王様鈴木みのるに言いたいことは言ったよ俺に構ってほしいんでしょなら口に出して伝えてみるべきなんじゃないんですかとまああとは王様なんでしょ新日本プロレスに言えばいいじゃん内藤とやらせてください内藤と絡ませてくださいってお願いすればいいんじゃないのまあ俺にとってはね あまり興味のないものかもしれないけど彼にとっては宝物なんでしょそれを俺に奪われてしまったらそろそろあなた居場所なくなっちゃうけどそれでもいい一時楽しい思いしていなくなりますけどそれでもよろしいですかまああとは彼に任せるよだって彼は自称プロレス界の王様なんでしょ彼のやりたいようにすればいいんじゃないの やりたいように発言すればいいよまあ彼の言いたいことは分かりますよ俺と絡みたいんでしょ俺の答え皆様分かるでしょそうまさにトランキーロあっせんなよカブロンアディオス